Thank you. Thank you. この静雄様がパリの街をキるぴょんキるぴょん切りまくるぴょんえー、せせせせせおいらは人間どもの楽しそうな声が大嫌いだぴょん楽しそうにしている人間どもをぴょんぴょんと蹴散らしてやるんだぴょん